La coalition pour une tendance politique cap vers la de l'alliance des candidats pour le changement ACC du Fonds républicain pour le changement inversé et allié sur la situation sociopolitique. Nigériens, Nigériens, la coalition de l'opposition politique souhaite une bonne fin de ramadan à l'ensemble de la Ouma islamique. Fidèle à son devoir de veille citoyenne, la coalition rend publique la déclaration ci-après. Chers compatriotes, alors même que des recours juridictionnels relatifs à la candidature et à l'élection du sieur Mohamed Bazoum sont encore pendants devant la Cour de justice de la CDAO, pendant que plus de 8 millions de Nigériens sont exposés à la famine en 2022. 36 000 classes en paillotte quand il a la chance d'en avoir un enseignant. Plus de 15 millions de Nigériens n'ont pas accès à l'eau potable et ou à l'électricité. La majorité des jeunes diplômés sont au chômage. Les opérateurs économiques ploient sous les pratiques fiscales inadaptées au contexte. Nos compatriotes sont exposés à toutes sortes de maladies et intempéries sans protection. Et plus grave, dans la plupart de nos régions, l'insécurité endeuille et provoque le déplacement forcé des populations de leur lieu de vie naturel et les empêche de mener toute activité économique de subsistance, notamment dans les régions de Difa, Tawa et Tilaberi, où plus de 800 écoles sont, ont été fermées, avec désormais plus de 600 000 élèves en perdition. C'est ce, moment, après s'être essayé au business juridique de la corruption, au trafic illicite de tout genre, que la, la seule réponse provocatrice donnée le régime dit de la Renaissance, acte 3, aux attentes de nos, de concitoyens et de tenter d'inscrire à l'agenda de la session en cours à l'Assemblée nationale une relecture de la déclaration de politique générale DPG qui nous permet de sceller des accords militaires de défense et de sécurité avec des puissances étrangères sans consultation du peuple. Nigérien, Nigérien mes chers compatriotes, il s'agit là d'une tentative manifeste de contournement du verrou constitutionnel, acquis par référendum comme dernière digue de protection du peuple souverain au profit de vulgaires ambitions personnelles. Ce funeste projet consiste dans une modification insensée de la DPG, du gouvernement mécaniquement votable par la majorité parlementaire Goudillot, afin de contourner l'obligation de communiquer aux députés les textes relatifs aux accords de dépenses et de sécurité au titre de la régularisation du redéploiement des forces par et de Koba au Niger. Notre pays, le Niger, ne devrait s'offrir le luxe de servir sous quelque prétexte que ce soit de base arrière pour déstabiliser un contourner l'article 109 de notre loi fondamentale intraitable sur le sujet qui dispose les traités de défense et de paix les traités et accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui modifient les lois internes de l'État et ceux qui portent engagement financier de l'État ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi autorisant leur ratification. Fin Par ailleurs, c'est justement cette loi fondamentale dans laquelle le peuple a défini l'architecture des institutions de la que le PNS en entend faire modifier par l'Assemblée nationale pour tenir une promesse électorale de M. Mohamed Bazoum à violation du code électoral de notre pays. Nigérienne, Nigérien, chers compatriotes, à la démocratie verbale du régime, trop bavarde et si méprisante à l'égard du peuple, nous opposons la résistance citoyenne et appelons en cas de passage en force le peuple roi à se dresser comme un seul homme contre cette ville escroquerie démocratique. La coalition appelle d'ores et déjà ses militantes et militants, sympathisants et sympathisants, et tous les patriotes, à s'opposer par tous les moyens légaux à cette funeste tentative de bradage de ce qui reste de notre souveraineté nationale acquise de haute lutte par les dignes fils de la nation. À exiger un référendum pour toute modification de notre loi fondamentale. À exiger la libération de toutes les personnes injustement arrêtées au lendemain de hold électoral. Exiger que tu sois rendu aux trois jeunes assassinés à terrain. Pour finir, la coalition présente encore une fois ses condoléances aux familles des victimes du terrorisme, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et prie Dieu Tout-Puissant pour qu'il nous gratifie d'un hivernage fécond. Vive la coalition 81, vive la démocratie, vive le Niger. Je vous remercie.